まだ早いぞ中堅施設それは人生安泰の就職先ああ就職できて最高のはずなんですけどね不安だな。 まあ配属されたばかりですし杞憂ですよね杞憂あの太陽のように永遠に輝く安泰人生が目の前にボロなんぞこれ国鉄から古い電車をもらったんだって よく修理して胴体復帰させたなへえこれが修理ああうちのモットーでしたねもったいない直せばまだまだ走れますいいから乗るわよはーいはーいアープ2で発進 初仕事はソファーで転がる芋になるといった簡単なものがいいですよねところが XP のサポート期限切れからもう1年ですよ即刻入れ替えをだってまだ使えるじゃんしかしディールドなしで戦闘するようなものではだってお金ないもんでも限界なんです たるみちゃんの報告書読んでいただきましたよね読んだよしかしウイルスソフトを入れとけば大丈夫だろって役員連中がな頑張って書いたのに決定事項は変えられないんだと俺だって役員会じゃ下っ端なんだからま頑張ってくれ、うん 何も起こらなければいいんですけどね起きました報告してウイルス感染報告が殺到してます 広報課営業課国際課ここ以外全部です原因は広報課の人ですウイルスに感染しているという偽のウェブサイトを信じ込んで偽ウイルス対策ソフトを入れてしまったそうですまあそれ自体がウイルスだったようですがまさか あれを真に受ける人がいるとはこれだけ広がっているのになんでうちの課では感染していないんでしょう OS がセブンズにナックスだからでは確かにやられているのは XP だけのようですなるほど XP を狙ったウイルス でも万全の対策はしていたはずよ新種のウイルスみたいですウイルス対策ソフトも歯が立ちませんこれ XP のバグをついて管理者権限を奪い取るタイプのウイルスですねどんな対策も無意味です調査君バッチは出てません当然ですねサポート期限が切れてるんですからふう社内ランは XP の巣窟よ 仕方ない社内ン全体を機関ネットワークから隔離しましょう少佐君5分でやります1分でやってあいやいさはいシステム化運用です中サーバーの負荷が異常に高いんですよえサーバーまで完成したの いです確かに今月のアップデートもまだでしたうっかりしてたわ困ったわねはいシステム化今度は何これはハッカーのいたずら CTC サーバーは無事 もし乗っ取られたら信号機が大丈夫です古すぎて影響を受けていません20世紀の技術だと思われます興味深いでもこれが遠隔操作ウイルスを使った人為的な攻撃だとしたら 娘個人情報娘列車事故起こせインターネットから切断しましょうえ外向けのウェブサーバーもですかそう ウイルスがハッカーの指示を受け取れないようにするの最終手段ですか、はあ、垂水ちゃん配線図探してホーソロちゃん広報と CIO に連絡切断は私たちがさあ急ぐわよダメだ CIO 大損害じゃないかようやくサイトがダウンしたら しかし今は緊急時です個人情報漏洩列車事故何が起こるかわからない他の役員が何というか無理だウェブサイトは落とさない維持しつつハッカーを締め出すそもそも今回のケースでは XP をアップグレードしていたら初期段階で防御できたんですこれ以上過ちを重ねるおつもりですか おやおやまあまああデータベースサーバーが攻撃されています <laughs> もう時間がないんです無理なものは無理小作ファイアウォールで締め出せないファイアウォール反応しません通信を妨害されています CIO 話になりませんね フローのコントローラーっとはい放送のですな何をしてるんだこれからインターネットへの接続を完全に切断する作業を行いますあバカやめろこれは時間の問題です1台でも侵入を許した時点でアウトなんですよ今となっては後の祭りそれで もし個人情報が流出したら誰が責任をあなたの恐れているおラ型の面々ですか俺とシステム化に決まってるだろうそういうことですどの道同じでは君だけの責任にされるぞとにかく今すぐやめなさいお偉方の皆さんにお伝えくださいもったいないその判断が命取り インターネット接続を落としましたあ後で絞られるこうして最悪の事態を免れたのですまさに突破される寸前でした新しい OS の PC やサーバーだけが無事だったという事実は役員を説得する材料になったようですようやく OS 入れ替えの予算がおりました 私たちはその作業で徹夜続きになりましたけどねいやはや何と言うべきかあ最後に一つだけいいことがありました社長賞ゲットです懲戒解雇まっしぐらのところをなんとあの CIO がかばってくれたらしいのですびっくりですねこれはボーナス増額コース期待できるのでは にお知らせがあるんだけど今回の費用で全社員ボーナスが3割カットされるみたいええー、サ壁が崩れ落ちた当たり前がもどかしくて かと違うようにはっていて的やしないから今日も前習えて進むよ怖かったの、oh